Что будет ждать впереди меня, на моем пути Как этот туман теперь не без тебя, Галя, обойти Как бы далеко не шел я, ты за мной иди Там, где не будет солнца, для меня свети Бум! Если упаду, я пропасть руку протяни Когда я скажу прощай, прощай, я ты меня прости Если помолюсь перед тобой, грехи не отпусти Ветер далеко, ты пеплом и дымом меня неси Быть может, не было нам суждено достать до неба Мы не были были слепы, но не видели света Быть может, никогда я не увижу тебя Ты знай одно, что не простил я себя Быть может, не было нам суждено достать до неба Мы не были слепы, но не видели света Быть может, никогда я не увижу тебя Ты знай одно, что не простил я себя И если побежит по моей щеке слеза то я закрою рукой свои глаза Мимо меня я не хочу один назад Без тебя моя жизнь превратилась в кромешный ад Тому, что было между нами, я очень рад Память наклынула на меня, а тебе как град Казалось, что не было между нами никаких преград Но ты останешься для меня ценнее всех наград Быть может, не было нам суждено достать до неба Мы не были слепы, но не видели света Быть может, никогда я не увижу тебя ты знай одно, что не простил я себя Быть может не было нам суждено достать до неба Мы не были слепы, но не видели света Быть может никогда я не увижу тебя Ты знай одно, что не простил я себя yeah. Каждый божий день за днем идет дождь Да по телу все так же Нам суждено достать до неба Мы не были слепы, но не видели света Быть может, никогда я не увижу тебя Ты знай одно, что не простил я себя Быть может, не было нам суждено достать до неба Мы не были слепы, но не видели света Быть может, никогда я не увижу тебя Ты знай одно, что не простил я себя